花のおえとに雨が降るの金打ちおいらが通る犬も食わねえ人の恋やちまたをにぎわす喧嘩でかじってつまるもんなのありゃしねえ 한다 이게 狐に突き下ろしのピース